вже півроку прожито, і десь за містом вже колоситься жито, тим житом без простір вкрито, це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно, небо прозоре, всміхається привітно, це небо нас пухнастими хмарами забито, бо це наше літо. Того у грудях відчуваю, полізу вгору на все горло заспіваю. Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, бо сонце пече, річка тече. побачити те несамовито, рясний, немов з відра, дрібний, як через сито, єдине крім потужну луку сердито, так же наше літо. Та випадково дощ подружиться із вітром, і підуть разом не цвітом, а нам заплишиться гарячим привітом, тільки наше літо. І знову я відчуваю, я знову лісу вгору, знову за заспіваю Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, бабало сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, гаряче. Е, е, е. А зараз починається сакральний момент цієї пісні. Після того, як е, Іван дограє свій програш на гітарі, починається фрагмент, якому приспів виконує публіка. Публіка сьогодні ви згадуємо слова, слова дуже прості. Сонце це те, що зараз декому з вас сидить е, в очі. Пече, річка, це те, що там за вашими спинами тече. Ну і влітку на вулиці так гаряче. Влітку згадаєте, що це таке. Приготувались і... влітку на вулиці, а тепер ще разом Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, Помало сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, е -е. е -е. гаряче, е -е. -е. Ваша активність е, спонукала організаторів поміняти коробочку на більшу. Та ні, ні, хай обидві стоять. Хай стоять обидві. От. Я сподіваюся, що до кінця вечора